je suis Astrid Bouche d'Or et je travaille pour euh, FIAN Belgium, qui est donc euh, une organisation euh, qui lutte pour le droit à l'alimentation. And can you tell us a little bit about the voluntary guidelines and, and ah les directives volontaires pour une gouvernance foncière, donc elles ont été adoptées par euh, le Comité de sécurité alimentaire mondiale, qui est une instance euh, onusienne basée à Rome. Euh, et c'est donc ces directives ont été adoptées en 2012 et elles donnent vraiment un cadre, des principes en fait pour les États pour mettre en œuvre une gouvernance foncière responsable. Donc par responsable, on entend quelque chose de juste et équitable. Et il y a des principes directeurs en fait qui sont énoncés dans ces directives pour une meilleure gestion des terre, des forêts et euh, des espaces de pêche. Maybe a little bit about how the social movements could use them, or I mean that they're there, but they need to be appropriated. Mm -hmm. A little bit about that. Donc les directives, c'est un instrument euh, qui est non contraignant euh, et donc la mise en œuvre repose aussi en grande partie sur euh, les mouvements sociaux et comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'approprier cet outil, parce que c'est bien un outil, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et, et donc les directives peuvent être utiles en fait pour appuyer nos luttes, nos mobilisations, elles peuvent permettre en fait d'initier des dialogues avec les institutions, avec les décideurs politiques, parfois aussi de créer des espaces en fait pour amorcer une réforme, une législation qui va être adoptée, eh bien, ça va être un point de vigilance de prendre en compte le point de vue des petits producteurs et des parties prenantes. Um, en Belgique, on, a un mouvement assez actif euh, des acteurs de la souveraineté alimentaire et euh, à partir de 2014, on a vraiment développé notre argumentaire euh, sur les questions foncières et il y a eu un moment une opportunité politique avec la négociation, la réforme du bail à ferme qui était en cours en Wallonie, donc la partie francophone de la Belgique et les premières consultations qui étaient menées par le ministre s'adressait surtout euh, aux acteurs classiques, on va dire, euh, qui sont concernés par le bail à ferme directement, les propriétaires, les agriculteurs, les notaires, et donc euh, la, mise à l'agenda finalement de, de sujets plus larges par des membres de cette plateforme, donc qui ont permis d'élargir le débat en fait sur des questions plus d'intérêt général et de pouvoir dire que cette question du bail à ferme, elle ne concerne pas uniquement le monde agricole, mais aussi les citoyens sont concernés par la façon dont vont être gérés notaire euh, Et, donc, euh, une des avancées qu'a pu permettre la plateforme, c'est d'aborder les questions notamment de clauses environnementales et donc de, réfléchir à euh, quelle gestion, quel, usage on souhaite pour nos terres agricoles. you can tell us a little bit more about how the guidelines were developed les directives, c'est vraiment assez intéressant en termes de processus, puisque ça a vraiment été euh, un processus qui a duré trois ans et euh, qui a été très incluant, en fait, de, un exemple de démocratie directe avec euh, un espace participatif où les représentants des petits producteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs ont vraiment assisté aux côtés des États à la construction de cet outil, en fait, à la rédaction de l'outil. Donc, contrairement à d'autres instances onusiennes où souvent les États vont s'exprimer en premier, puis les détenteurs de droits vont pouvoir apporter une contribution, c'était vraiment un travail euh, collectif, commun. Euh, et, ça, c'est vraiment euh, pertinent dans la, qualité en fait, de l'outil, des directives qui sont au plus proche des réalités du terrain. Multi-stakeholder. society consultation. Ouais le comité de sécurité alimentaire mondiale, donc, euh, qui est euh, une instance onusienne, est un exemple assez abouti en fait, de plateformes euh, multi-acteurs. Il en existe un certain nombre et c'est un peu une nouvelle tendance de vouloir mettre autour de la table une diversité d'acteurs. Et l'exemple du CFS est vraiment instructive dans le sens où on, donne un poids euh, aussi en fonction de qui a un enjeu dans, ces questions-là. Et euh, les détenteurs de droits, euh, les, les, représentants des petits producteurs vont avoir une place qui est prépondérante. Et le secteur privé, par exemple, va avoir une présence, mais qui va être pondérée en fait. Et ça, c'est vraiment important d'en tenir compte dans cette discussion ouverte à une diversité d'acteurs.